どうも、辰巳バーノビッチです。今日は、えっ、ー、とですね、今日は SH モンスターアーツシリーズ、えー、デストロイヤー、えっ、ー、と、なんだろう、分裂体、飛翔体、集合体が全部揃ったこのセットを開けてみたいと思います。これはゴジラ VS デストロイヤーの中で、えっ、と、まあ、ご存知の通り、えっ、と、最初このちっちゃい 幼体から始まって違う最初ちっちゃなミクロオキシエンから始まってそれがどんどんどんどん成長してこれになって次はこの飛翔体に変化して最終的にはこれが集合体になるで最後はあのあの羽の生えた完全体になるんですけれども、えーと、それまでの過程を、えーと、と3段階をの過程を、えー、フィギュアにしたというなんとも面白いフィギュアとなっております。 中は結構シンプルなんだねこれが両体ですねこれはこの尻尾をつければいいのかな 多分これで合ってる次が、えー、飛行体 光体はこの顔だけがちょっとあの完全体の顔になってるんだよね角が生えてるのすげえかっけえなこれ飛行体がフィギュア化されたっていうのは多分あんまりないと思うんでこれはかっこいいと思いますかなり これが集合体ですドゥドゥン頭を外したので今度はこの「えってってる口が飛び出てるバージョンをつけます ジェラジュニアを攻撃してましたね確かでミクロオキシゲンをブシュッ注入してゴジラジュニアを弱らしてましたもうちょっともんですけど全部揃えよう は、えーと、SH モンスター2、えー、デストロイヤーエボリューションセットを組みましたというなんかね3つもフィギュアが入っててかなり面白いですこの進化の過程を見られるっていうのは初めてなのでえーとですねいつもなんか完全体の方が目立っちゃってるけれどもこういう進化のデストロイヤー